Heilig, ja. Mm-hmm. Mm-hmm. jää ja viina. Häh, et sä tohon koske, saatana. Sun takia me jouduttiin käymään kaupassa, kun sä vittu tuhoisit meidän edellisen lasti. Kato saatana tarkkaan, meidän noihin sä et koske. No, on mihinkään muuhunkaan. En mä ainakaan muista kyllä. Et kai muista. Jätkä veti neljä koria kaljaa ja kaksi pulloa kossua niinku huikalla ei. Niin. Muista seinistä, vaikka se puris sua säkeillä. Hei muuten joo, tänään sitten pidetään kunnon tupari. <laughs> Rypätään ihan vitusti. Hei muuten, ketä sä kutsunut? Kyllä mä pari kaveria kutsun, pitäisi olla tulossa. Ai jaa. Tuleeko yhtä? pantavan näköistä huoraa? <laughs> Ei varmaan tuu sen jälkeen, että mä kerroin niille susta. Mitä? Mitä sä oot mennyt sanoo? No, mä sanoin niille totuuden. Mä sanoin, että se Jammu on semmonen ruma raivohullu raiskaava kusipää vailla minkäännäköistä omaa tuntoa. Ja pieni kuva. Mitä vittua sä menit niille sanoa? Sun piti sanoa, että mä oon... Rikas! Ihan vitu Okei, okay, rauhoit, rauhoita, jou, rauhoit. Tule ämmiä, tule vaan lupaa, tule ämmiä. Ai jaa. Okei. Okay. Hei, mä lupaan, että mä en hakkaa tänään enää ketään. Pekkuli! Ne no on mun kaljoja! hei mä tiedän, että teillä on tupaan tuliaiset tänään, mutta mä valitettavasti itse kerkeen tulee, kun mulla on niin paljon matematiikasta ja tosta kemiasta vielä läksyä. Sen jälkeen mä aionkin pyhittää loppuillaan mun uuden pelin koodaamiselle. Oi, oi, siitä tulee hyvä. Mut hei, mä tarvin aika paljon omaa rauhaa siihen tekemiseen, niin että jos voisitte pitää vähän semmoista rauhallisemmat juhlat tällä kertaa. Kuule Saapo, kuomaseni. Niin- luulet sä tosiaan, että mä haluan elää tommosen hypernöritin kanssa niinku sä oot? Joten sulla on tasan kaksi vaihtoehtoa. Sä tulet meidän kanssa ryyppää, tai sitten sä lähdet vittuun tosta ikkunasta. Jeesus, mä otan. Nuku! Anna jammu sen atarin olla, että tänne ryyppää. Kato, älä sä sitä jammusta, jammusta välitä Alpo. Se on oikeesti ihan hyvä tyyppi. Paitsi, että se hakkaa ja se on kusipää. Ota, ota huikka. Kato tosta. Mä en ole ikinä juonut kaljaa. Enkä juo. Mitä vittua? Viinajuonti on sikasiisti juttu. Kato, Vähänkin aloitin viiden vuonna. Kato kuinka pitkälle se on mut vien. En koske kalja. Kato, ihmiset vihais sua vähemmän, jos sä joisit enemmän. Kato, kato, kato, Tykkäisiköhän jammuja kipemusta, jos mä rupaisin alkoholistiksi? Niin kuin te. Eh, tuskin, tuskin. Kato, kun sä oot tommonen väsykkä paska. Mutta aina kannattaa yrittää. Että sä ole huonommaksi ihmiseksi enää voi tulla. Pintele anna tän ha ha ha! Jahas, alkaa vieraita valuu. Morjesta. Kato talkkari morjes. No niin. Pakastin on tuolla, sitähän se tuli kori. Ei saata, näin tuli pileisiin. Vittu mennä pilettää vittu. Ajaa, et sä nyt meinaa jää. Aika pilvinen ilta saa. Onko siellä yläkerran mummon kissa taas vähän patterin välissä vai? Vähän hyvä vittu. Hei muuta, missä ne huorat viipyy? Mä tiedän, soita se kysymys. Oh, Sota mun mutsu rauhoa. Vittu, se oli vitsi, huumori. No vittu, tää on vitsi, kun mä tunnen nyrkin poikittaa sun perseensöös vittu. Äijäskin sano. Siinä nyt. Mä käyn hakemaan soppaa sulle, joo. Sorpusta. Ai ai. Äidin tekemään kanasoppaa. Oi oi, katos Pekku, mulla on hyvää ruokaa sulle. Mamman tekemää kanakeittoa. Oi ku se on hyvää. Hyvä poika noin. Tekee hyvää lasille, joo. Oi, kauheeta Pekkuli. Miten nyt saat vähän Kato nyt ittees, Pekuli. Homo! Mä kirveen satanan kirppi! Ei Alpon soppaa, Alkon soppaa. Ei enää kaljaa sulle, Pekuli. Missä vitussa on kirves? Varo, varo, jammu! Helvetti! vittu! Saatana nyt tulee turpa! Sattuko kun Jammu veti sua vähän turpaa? Kyllä se kieltämättä vähän sattuu. Mä sanon kyllä, että se Jammu on nyt satana raivohullu pusipää. Mun mielestä se on ihan mukava jätkä. Paitsi silloin kun se hakkaa päähän. Entäs silloin kun se hakkaa munille? Siellä osastossa ei ollut kyllä tuntua pitkään aikaa, kiitos oluen. Hetkinen, koska sä oot siis pannun viime? Jaa. No, siitä kyllä aikaa. Se ei ole tärkeä. Tää on tärkeä. Ihan miten vaan. Ainakin paiskelee satana. Tuota niin mä soitan Aaltoon. Sä lähtis vaikka ryyppä. Vittu se jätkä osaa ryypätä. Tietä vastaan kouluista ja tietokoneista. Alpo, kipetä sä morjesta. Satana raivohullu jammu ja rauhoittunut, hä? No onhan se nyt. Mutta tuossa aikaisemmin jotain sun kavereita oli tulossa käymään tänne. Se veti niitä kaikkia turpaa. No nehän lähti menemään. Voi perkele. Mut sit sen jälkeen jotain jammun omia kavereitakin oli tulossa. Niin se hakkas nekin kaikki. Lähtenä uimaan kaljalle, kato. Inkä lähde. Mulla on vielä läksyjä tossa tekemättä, tästä paitsi peli keske. Ja kyllä säkin Peti, että mä en juo kaljaa. Piti saada tästä tällä nutipä. Missä se jammuni on? No se on sammuneena tossa sohvalla. No herätä se! Mä en kyllä oikein tiedä. Hei, sä herätät sen nyt tai se hakkaa sun, se herät. Mä en kyllä oikein sä tiedä kyllä millainen jammu on. Voi vittu! Täällä on baari täynnä vittu kiimasia ämmiä ja ilmasta kaljaa. Jammuhan pakkoa sut, vittu se teurastaa sut satana, jos ei se pääse tänne. Okei, okei, okei. Mä herätän. niin. Hei, Jammu. Jammu, herää. En vittu mä nukun nyt saa. Ei kun herää nyt niin Jammu, siellä on kipe. Se puhuu jostain kaljoista tai jotain. <coughs> No vittu niin joo joo. Niin, ei, kun sitä vaan jo Alpon kanssa jutteli ja Alpo sanoi, että vittu, että kuinka löysä jätkä sä oot ja kuinka vittu se on kova jätkä. Se katteli sun unia, sä, sä nukuit siinä kuorasi, kun sä tänä avuton vauva siinä soolla. Ja meinaat kusta sun päälle. Se hakkaa sut ihan koskaan vaan, kun se on kova jätkä ja sä oot sellainen löysä paska. Jaha. Mitä vittua sä menit musta sanomaan, saatana nörtti! Täällä haluaa päästä pari. Ei taida joo. Hei, lähdetäänkö vähän iskeen kissa? Sä et saa jätkää mun mummoa. Vittu, mä oon saanut monta kertaa äitiltä kanssa. Samaan aikaan. Kato, tää on yksi vitun leipä. Mennään. Mennään vähän. Joo, mennään vaan. Jahas, jahas, tuora asia. Juu, kato, hei. Mulla olisi tuon makkarissani niin ihan uudet lakanat. Tutustu. Tai sanotaan kuukauden vanhan. Pääsetään meille ihan hienosti. Tänne. Kato, tänne pääsee vaan ykköspuukalle. Kipeimmät. <laughs> Morjesta, morjesta, morjesta. No terve. Mutta kuka sä oikein Mä oon Rantala. Mä oon tuolta naapurista. <laughs> Terve. No no terve. Teillä on siis tuparit täällä menillä. Joo. Ketäs tässä kämpässä oikein asuu? No, mä oon Alpo. Sitten tää tässä vieressä tää on Jammu. Tää on sammunut kaveri. Täällä sohvan takana, kenen päällä sä enää seisot, se on Pekkuli. Ja sit tuolla makuuhuoneessa siellä on kipeä joku tyttö, mä en tiedä sen nimeä, mutta se ei asu täällä. Jaa, jaa, jaa. Mä toin teille tuparilahja. <laughs> Juu, tässä. No, kiitos. Mikä tää oikein on? Siinä on leffa. Pistä se pyöri. Kuumaa matskua. Okei, okay, okei. Okay. oikein meinaat? Tiedätkö Apo, mitä mä teen? No en tiedä. Mikä satana homofilmi täällä pyörii, hä? Tää on mun leffa. Kato, mä näyttelen siinä. Jumalauta, vedäks sä käteen siellä sohvan? Mitä vittua, saatana? Kuka sanoo? maa. Mitä vittu? Hei, kuka tuo Juu, siellä on, siellä on tota noin yksi ritu. Siis oiva ritu? Kyllä. Oi saatana. Alko kyllä niin vitusti tekee mieli vittu. Pitäisikään mun mennä rassa. Oi saatana. Mennään Joo, mä menen vittu. Musti perseeseen. Saatana, kun oli hyvät setit muuten äsken. Panin rappuja ja heti Pertit poskeen. Vittu sä et kyllä tajua noista satanan panojutuista meinaa yhtään mitään. <laughs> kyllä mä olisin ton jutun ainakin tajunnut. <laughs> sä menet sitten alku seuraavana. Ikä. Mun elämänkatsomus sanoo, että mä säästän seksin avioliittoon. Avioliitto? Siis mitä helvettiä? Sä oot vielä neitsyt! Kyllä, ja ylpeä siitä. Nyt on jätkä tosi Huh! Oli kyllä ihan vitu hyvät setit saatiin. Heti mällitse utareille vittu. Minä vaan taju lähtee vittu. Tuheroaisi ihan sillille, hyi helvetti. Huh, huh. Se on muuten Alpo sitten, sää seuraavaksi. En mä nyt kyllä varmaan me. Vittu me panee vittu, taikka vittu mä panen sua turpaa. Mene den där. Niin, pane nyt saatana! Huhhuh. Olihan nämä ihan hyvät tuparit, vaikka ei tänne ketään tullutkaan. Minun, kyllähän toi naapurin rantala Tuli. Mitä vittua sä vielä täällä? No sanon sulle, että paino vittuun tuolta! Kipeä mä oon numero. Se Alpokin saada sitä ensimmäistä kertaa pillua. Niin joo, <laughs> otetaan silleen. Ei se ole mitään verrattuna ensimmäiseen känni. Tässä on oikein suurta elämää. Niin Alpo, miltä se nyt sitten tuntui? No, se oli kyllä ihan mieletöntä. Mun pippelikin se, se jotenkin paisui ja kasvoi ihan ihmeellisesti. Ja sit se oli melkein varmaan 5 senttiä. <laughs> ihan niin kuin tää. Hei jatkat hei, missä mun viinapullo? Ihanaa. E tú y un molo, otro solo te